Okay. All right. One, two, three. Breaks. Breaks. Breads. Kung naalala na yung video natin ng Lethal League, may nabanggit si David na feeling na inherently banu ako sa fighting games. Kala ko banu lang talaga siya. Naturally, ah. Kasi, I don't think gagaling siya sa fighting games. Pero malay natin, 2016, pwede ako magkamali. Pwedeng, pwedeng tama ako. Di ba, Brian? <laughs> so, hinaman ko siya ng hindi fighting game, pero technically fighting game pa rin yung versus mode. We'll see. And it turns out, pareho pang kami ni David mahilig sa mecha. Wait, sino ba yung nag-call out ng challenge na to? Ako o ikaw? Hindi ko maalala. Parang... Ikaw? Hindi ko maalala. Hmm. Alam ko nangungulit ako na mag-ZOE tayo na ilang buwan na. Pero, uh, pero let's consider this as a challenge between the two of us. Uh, nice. And a return to Breg's Battle Barena. <laughs> yes. Yeah. So, best 2 out of 3 sets um, versus mode. Teka, ano yung zone? This is a VR training na doon versus What's sa baba. What's zone of enders? Uh, Zone of the Enders oh, is uh, ah, napunta sa or game by Konami, directed by Hideo Kojima himself. Ah. It's... Ano na una yung game? Yung anime? Game. Game na Uh, or anime, hindi ko alam. Pero right, pero napanood ko yung anime after ko laro yung game. Mm. Um, ano ba yung muna ulit? Niroads pa tayo ng character na Bowser. Di ba parang natin parehas naked Ryoki? Oh, pero Sige, pakita muna natin iba't ibang ano Uy. dito. May ibang mechs. Mhm. Nice. So, Gusto ko, ah. wait, ako si Anubis. Ay, O sige, fine. Ako si Vic Viper. Vic Viper, if you know it's Vic ay, Viper, X pala. X. Tama yan, no? Oo, ah, tama na yan. Ang ikli ng time limit. Wait, Wait, no, no stage. Gusto ko na maliwalas. Yung Way to Phobos, walang... Okay lang sa akin, ako man. Sorry. Yung sa On the Moon, Oo. On the moon. Ano to? Planetary stages. Um, para para paano ba natin i-explain kayo? uh, Um, The Story of Zorro the Others is the drama. Anong year ba siya? 20... 20XX. 20 Oo. XX. Tapos, Okay. meron ng Martian. So, ah. meron ng colony sa Mars. Ah. Ah, okay. Sa totoo lang, low tier siya. Walang zero shift dito, no? Sa versus mode. What do you mean zero Hindi ba shift? Hindi ka logish? Ah, yun lang, As oh. two player, player 2? Um, Hindi naman. Pwede kami magpalit ng side eh. Yeah, something like that. Ah, okay. Change views. It's almost the same lang. Sa totoo lang, low tier si Vic Viper. Pag ano, mag-transform ka. High tier siya pa na transform. Yun. Pero may zero ship ako. Bakit nga ba nagka-transform si Big Viper? Can you explain, Brian? Um, actually, he's a unique lev. Okay, in the Zone of the Endless verse, there are two types of mechs. Levs, uh, I forget what that means, and orbital frames, which are made with a special metal called Metatron, which basically gives them plot armor. Orbital frame equal Gundam. Equals to ah. Gundam. Okay. Yung left Mobile suit. yung mga... Sorry. ano, Sorry Gundam fans. Hindi ako Gundam fan. Saan Kunwari sila tao na Si, sila si, or... si Big Viper kasi yung lore niya, isa siyang kakaibang limb na may kakayan mag-transform. Fuck. At dahil sa galing ng pilot Hindi ko kaya- niya, hindi kaya kaya. lumaban sa mga orbital frame. Lugi ako sa melee. fucking bullet the hell out of you. Going on red. Now. Ripple! Oh, it's Ripple. Boy, what's that? First attack, ang super. Yon! May zero shift ako. Oh. Wait. See, Vic Viper galing sa... Uh, Gradius. Gradius. An old shmup by Konami. Game din nila. Ah, oh, game, super. Oh, game ng Konami. Ah, ano yung Merkel? Ah. Ginagawa mo. Recharging. Yes. Ah, there's Ayaw ko labanan niya. Oh. oh. <laughs> Burst attack. It's the run, not the frame. I'll oh, see you. Okay, hmm. eh, character select. Frame. Not the frame. So how does it play? Uh, it's uh, a mecha fast, combat. Fast paced mecha combat. We're about to show you how fast paced it gets. Sino ba? Naked JLT? Naked JLT na ba? Okay. Wait. X. X. Tagal time ang eh. Wait, ibang <laughs> na. 180. Sige, dito na. Core of Almond. Oh. It's <laughs> Walang, walang zero shift si JOT pag versus mode, no? Mm. Kasi sobra. Uh, zero shift, he gets that ability like late in the single player campaign. Mm. Pwede siya mag-teleport. Mm. Ay, hindi pala ako sa likod. Wait, that attack. Following lasers. Ah! serve mo. Pa! Oo. Yung naked jelly kasi meron siyang ganong kalakasan para i- mag i-repel lang yung ano, Yung yung mga projectile. maliliit na projectiles. Ah. So that is very small. It's the first. Yan, sarili mo yan. Uy, balls. <laughs> Sorry. Uy, shit. So, ano yung controls nito? R2 yung boost. Para, para siyang dash, parang ganyan. Mm. Yan. Ayun lang. Alright. Uh, namatay ako. Okay. Are you finished? Uh, okay. Sige, sige. Let's begin natin sa okay, Square is attack, R1 is block, R2 is dash, mm-hmm. triangle is ascend, X is descend. Mm-hmm. So, mm-hmm. Square is attack, R1 is block, R2 is dash. Oh, so yung basic attack mo depends sige, on sige, what range you are. Kasi naman dapat sa lumalabas yung close. So when you're off, or when you're away, pag pumindot ka ng ano, square, babaril ka lang. Pag lumapit, tataga. Tapos, may ibang attack din if you're dashing, which is yung homing laser, or okay. yung nakita mo ginagawa. So, itong tatlo lang yung basic attack. moves. Mm-hmm. Okay. Tapos, analog siya. Oo. Uh, tapos, if you don't press a direction while pressing R2, yun yung super, yung burst attack. Like yung mm-hmm. nakita mong ginawa ni David na nag-genki yeah. dama siya sa akin. Hmm. Why is this guy head lang? Uh, black yung frame niya. Ah. Ano siya? Ironheart was designed by the artist behind Shin Megami Tensei. Yeah. IX. May mukha siyang bondage robot. Okay, ano I'll try, I'll try nest this. Hmm. Okay. Okay. Wala. Crush, crush ko yung ano dyan, yung pilot. Hindi ano ba AI yung piloto ni Neftis? Ay, si ano pala, Si Arjet. Arjet. Si Ken Ken Yeah i-dialogue talaga before that thing. Oh. Square is what? Mm. Circle is... Attack. Square is attack. Circle does nothing and... By the way, maganda yung story niya. Ah. Oo. Oh. Yung R2. Simple lang. R2 is that boost. Kapag umatake ka habang nagbo-boost, iba yung attack mo. Pag pinindot mo yung R2 na hindi gumagalaw, iba rin yung attack mo. pag lumapit ka, iba yung attacks mo for close range. Adi ah, shield. R1. R1. Okay. Ooh. Ayan, so yung super yung neutral R2 then square. Di ba na yung bar sa baba ng ano? Meter. Meter para sa burst attack? Pang special attack. And yeah, burst attack. Ah, what the hell? May eyes. Ay, ayan, uh, umiwas ka. Yun, di man. Tapos. X to descend, triangle to ascend. Okay. Uh, pwede ka rin, pwede, pwede mong gamitin din pang dash, like X and R2 to dash. Paano yung tournament nito, no? Meron kaya? Tsaka ang ano, ako pinareklamo ko sana split screen na lang. Oo, oh, kasi medyo nahihirapan ako. May Wala sana kasi- meron siyang online multiplayer. Ah. Sino ba, it, it's such a cool concept. And I, I would love to play competitively ng ganito. Ako okay ako dun sa concept. Kasi it's, I find it hard to play. I don't know. Dahil sa isang screen lang. Oo. Oh, ano lang naman siya talaga eh, pang single player lang. Ah. Oh, eh, that- Dinagdag lang nila yung ano, versus oh, like it's sa- literally a bonus feature. You, una, tatapusin mo yung game. Tapos Uy. ilo-load mo yung May player file mo at ma-unlock yung versus mode. Tapos may tatlong mechs na i-unlock mo pa by playing the new game plus. Hindi lang yun. Ma-unlock mo lang yung yung mga car, yung mga orbital frames. Pag, ah, oh, pag, so super mo yan. Pag natatalo mo na yung mga Hindi siya obvious na super. Kasi Oo. parang may buffer siya. Mm. rematch. Yeah, pretty Hirap. much. It's fine. Yeah. Hirap ba Sarap. mag-get? Tama lang. Ako yung hirap. Gets ko. Siguro, I play Gundam. ako yung, ako yung hirap. Actually, David, one all pa tayo. ah. Oo nga eh. Sige, seryosohin kita last round. Bago matapos ng video, i-expose na kita. As, a fraud, as fraudulent. Oo. Nay, na Why don't kapag nag-Dark Souls ako, mas magaling ako sa'yo. Ay, grabe. <laughs> Ah, naubusan na kayo na, ano, kaya hindi kayo How makatapos do ng I charge? Tayo lang kayo and then R2. Uh, ah, rin. R2. Nag-charge ng meter yung R2. Mm. Oh. Ikaw rin. Try mo, Jello. Ah, ah, hindi pa sa Wait ano. lang, wait lang. Time for... Bakit kanina nung R2. ano? R2. r His hold. Air. Bakit kanina Ah, nung okay. ano, Anubis ako, minsan zero shift siya, minsan Ano yung super ko? Hindi ko alam. Press R2 without pressing any direction, then press square. Uh, yeah. Damn. Oh, shit. I don't get what happened. Um, yung wings mo, folded out and made a big laser. Yeah, and you also have your dash attack. Dodge to the side. Oops, oh, lumayo ka lang, lumayo ka No, nigga, no, nigga, no, no, no, no, no, no, no. Ow! Oh, you got lazy. Wow! <laughs> Cornered. yung pala yan. Okay, so... Okay. Gets namin. So malakas siya dyan sa stage na yun. Kasi ano yun, tight, tight space eh. Paano? Last round kami. Ayun, last round. Go! Before we end this video. So, naked, naked, naked, naked, naked, Doon tayo sa ano, open space. Uh, Space. Open space. Oh, man core. Hindi yan. Wala bang stage random? Arena. Ah, ba't ka bumalik? Hold on. Ako. Ikaw yan. Hindi. Wala. <laughs> Ikaw yan. X. X. X na. I wasn't pressing circle. Ah. Okay, wait. Again. Ay, low bat yung controller. Hindi, sige. Bilisan natin. Wait, wait, wait. Antilia tayo. Sige. It's my turn. Let's go, Ada. Let's go, Ada. Si Ada yung AI ni Jeho, tip. Siya yung ah, dun sa dun sa loob ng orbital frame. Mm-hmm. So it's like really similar sa Gundam. Parang sa MRT. Mm-hmm. There are people inside. What the fuck? Controller Johns. Hello, bye. Ang ganda ng attack system niya, wait. Oh. Squared. I bought attack, tapos gano'n lang. Oh, siya pag close combat. Nag, ano siya, left, left and right. Si Matt mo yun. I think so. Oh. Hindi ko sinasadyang mag-shield ah. Ta-da. Oj! Oj, shit. Aj, to meg bash. Oj, shit. What's this? Oh. Sino ang Yeah! <laughs> oh, well. Mukha niya. Tuwa na. Close fight. Pero let's end this video. Sige. Alright. So, Mukhang maglalaban pa sila ulit. So, we don't want you to see that. Matatapos. Ano to? So, it's Zone of the Enders HD Collection for PS3. <laughs> it's a really good remake. Sige. Brags. Brags. Brags. Brags.